Aujourd'hui, nous sommes obligés de rester confinés chez nous. وبا قتال ما يرحم طريقه وين المدرسة وين الصفوف رفقاتي والمعلمة عن الواجب تسألني Quiero volver el tiempo atrás y aceptar todos los planes que rechacé. نأمل أن تنتهي هذه الجائحة ونعود إلى حياتنا. 그래도 코로나 바이러스가 없어지면 학교에 가서 친구들과 춤을 출 것이고 When it is safe, I'll throw my arms open wide and shout to the world, We can all go outside! We're afraid, but dead fearless. Let us gather our hand together to fight coronavirus. وبقتال